Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Abdulbos do'stlar. Bugungi videorolik Abdulbos kanali do'stlar. Bugungi videoroligimizda semioz haqida videorolik bo'ladi. Videoni boshlashdan oldin kelinglar haqida videoga like bosamiz, kommentariy qoldiramiz, obuna bo'lamiz, qo'ng'iroqni yoqib qo'ysangiz, shunaqa yangi kontentlarni birinchilardan ko'rishinglar mumkin do'stlar. Xo'sh, unda biz qani semiozlikka qani ketdik, videoroligimizni ham boshladik. Qani semiz uchun meriyaga kelamiz. Meriyani anchadan beri o'ynaydigan odamlar boshqa odamlar ham bilsa kerak. Meriyada ko'p nimalar yerda qilinadi. Unda biz ketdik meriyaga, semiya ochishga ketdik. Xo'sh do'stlar, mana sekin ham kirib oldik. Xo'p, meriyani mana shunaqa yeriga, mana shu mana shunaqa yeriga, adashmasam, semiya ochilardi. Ha, bu adashibman, u boshqa yerga ekan. yoqqa o'tib ko'ramiz, yana bitta ikki xil yer qo'shilgan. Shuning uchun men birinchi marta semya ochganligim uchun Xo'p, mana salatli semya. Xo'p, ashuni bosamiz. Semyani nomini o'ylab qo'ydim, endi sizlarga yoqadimi bilmadim. Friends family do'stlar oilasi deb. Xo'p, qani unda ochamiz katta harf hammasini friends family. Do'stlar, video rolik olganimda ovozim yozilmay qolibdi, uzr so'rab qolaman. Ovozni keyin yozyapman. qani friends family deb ham ochib oldik mana fam deb yozsang chiqadi dedi настройка nimalari ho'p unda biz uyimizga borib olib videorolikni davom ettiramiz uy semiyaga uy qo'shamiz o'zimiz uyga borib olib davom ettiramiz xo'sh do'stlar mana uyimizga ham kelib oldik uyimizdan chiqamiz endi Uyimizdan chiqib, endi fan deb yozamiz. Nastroykalarini ko'rib chiqamiz bir qator semyani. Xo'p, mana uy qo'shamiz. O'zimiz uyimizni qo'shdik semiyaga semiya shu uy bo'ldi. 768 ekan nomeri. Mana 786 adashib ketdim. 786 ekan. Xo'sh do'stlar, endi moshina olgani boramiz. semiyani mana ko'rgan bo'lsanglar, uyni qo'shdik. uyimiz bor. Семья nomi Friends Family. Главный семьи Abdulbositskiy. Chel Chelni e, semyani nomi odami bitta o'zim hozir ochganligim uchun. Ana rangalarni keyingi videoroliklarda qo'yib chiqamiz. Rangi turaveradi hozircha ko'k bo'lib. Xo'p, unda biz semyaga bironta mashina olamiz. Hozir uncha pulim yo'q, to'g'risi. semiga bitta mashina olib kelamiz. Endi boshlanishiga bir man amikini olib ko'rsak, o'zi man olmoqchiman dedim, pulim sal ozroq edi. Pul yo'q emas bor kerak edi. Keyinchalik kuchaytiramiz. Keyin semiga moshina olib bo'lgandan keyin video davom ettiramiz. Mana moshinani ham olayotganda Delya Sebe yoki o'zini yoki semiyaga deydi, dilya semiya, semiyani bosamiz. Xo'p, uyimizga avtomatik tushar ekan. uyimizga borib videoroligimizni asardan davom ettiramiz. Qanunda uyda ko'rishguncha do'stlar. Mana uyimizga ham kelib oldik. Hop chiqamiz. Mana do'stlar uyga ham kelib oldik. Uydan chiqyapmiz. Semyani mashinasini qanday tushiramiz? Qani birinchi marta. Bismillah qanday tushiramiz? semenniy transport yurishim <laughs> mumkin mani <laughs> Endi boshida ozroq pullik uchun ma'ni qo'shdim. Mana ma'nan moshinamiz ham tushdi. Bu yoqqa parkirovka bo'larkan, men bu yoq deb o'ylardim. Zo'r. Mana do'stlar, moshinani ochib, minib yuramiz <laughs> semya moshinasini. <laughs> Birinchi marta bu semyani moshinasini minishim. Qani ketdik unda mindi Xo'sh, o'zi ikkita benzinli bo'lar ekan. Ikkita slot ochiq bo'lar ekan do'stlar. Unda qani do'stlar, moshinamizni parkirovka qilib olib videoda davom ettiramiz. Huntedni ham surib oldik. Video oxirlab qoldi. Kanunda parkirovka qilib davom ettiramiz. Xo'sh do'stlar, mana parkirovka qilganimda yomg'irlar, qorlar, durlar bo'lib ketdi. Bir pasda hamma yo'q bo'lib ketdi endi. Do'stlar, mana videoyimiz ham oxirlab qoldi. Videochamiz sizlarga yoqayotgan bo'lsa, like bosamiz, kommentariy qoldiramiz, obuna bo'lamiz. Kanalimiz qo'llab-quvvatlagani uchun kattakon rahmat. Hammaga joninglar sog' bo'lsin do'stlar. Mana ham ochib oldik. Moshinalar qo'shdi. Endi Xudo xohlasa sizlar bilan Abdulbosit oilasi mana shuncha yutuqlarga erishib kelyapmiz do'stlar. Mana buni bu yoqqa erishamiz Xudo xolasa. E, boshlanishiga ma'no qo'ydimu keyingi Keyin videolarda ikkinchi qismi qilib rangalarni, nimalarni nastroyka qilib chiqaraman ikkinchi qismda. Bu birinchi qism bo'ladi. o'shaning uchun oddiyroq mashina tuyulishi mumkin nimaga arzon mashinani qo'ygan sababi u pul kerak edi menga biron narsa olmoqchi edim yaqinda tez orada yangiliklar bo'ladi o'zinglar ehtiyot qilinglar do'stlar bugungi videolar shundan beri hammaga xayr